Ассаламу алейкум, қағылайын ел, елі Мен жолдошыма жазан беріңіздер Аллахтың разычылығы үшін. Дарлары күші жетпей қалды. Жоғатып алудан қорқуыз. Балдарымның атасы жақсы болып қалшына. Себепші болыңыздар. Билсем бармайлы кыз. Көп түкірсе көл болот. Дегенде істерін жасамаңызға мұқтажбыз. перезапке кылгыла дешип жатат жакшы болушуна себепчи болуңуздар сиздердин жарамдарга муктажбыз жардам бер ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух эл журт калайык калк амансыздарбы орозоңуздар кабыл болсун кылган ниет тилек баталарыңыз аллахым қабыл қылған болсын иншалла дартқа қаулып кішіне сіздердің жардамыңыздарға мұқтажбыз қолыңыздардан келешінше ұрызан күнді жасан қылып қойыңыздар операцияға жетпей барып индиядан көтеріп келген жұмсынма керек болтат акча жетпеген, мен сіздерге кайрылып атабыз сіздерге терең разымын сіздерге ишенемін аллахым өз қол тұтасын баарыңыздарды эч качан оорубаңыздар үй бүлөңүздөр менен аман болыңыздар. чоң рахмат эл журт мен, сіздерің сіздердің мен, алланың менен иншаллах борды алмаштырып келіп алышқа кичине болсо да сақ болыңыздар аллахым ажир сооптарын акыретте берсін бұл жашоуда бербесе рахмат алла разы болсын сіздерден